はやく、あたたかい、春が来たら、いいですね。早く暖かい春が来たらいいですね。春が来たら一緒にピクニック行きましょう。春が来たら一緒にピクニック行きましょう。 いいですね。私がのり巻きを準備します。いいですね。私がのり巻きを準備します。はやく、はやく、あたたかい、あたたかい。 ピクニック、ピクニック。いいですね。いいですね。